नमस्कार कमास्तान बॉलीवुड पे आपका स्वागत है मैं हूँ सानिया जैन आइए मैं आपको लेके चलती हूँ बॉलीवुड की कुछ चटपटी खबरों की ओर मॉम करीना कपूर और डैड सैफ अली खान के साथ तैमूर खान गिटार बजाते हुए आए नजर आइए देखते हैं तैमूर की कुछ तस्वीरें सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बेटे तैमूर की लोकप्रियता गजब की है आए दिन उनकी नई नई तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती हैं एक बार फिर तैमूर की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं